Hola, soy María Angélica Fajardo y les quiero contar cómo ha sido mi camino de multiplicación espiritual. Karen Esqueido de Chicago, Estados Unidos, vino a Venezuela como misionera en vida estudiantil y comenzó mi cadena así. Ella me discipuló por dos años cuando recién conocí de Cristo. Dos años después conocí a Nayelin y la comencé a discipular y ella hace poco comenzó a discipular a Morelis. Ahora ellas están creciendo juntas en su relación con Dios. Espíritu, tu ¿Cómo conocí a Dios? Yo la conocí hasta la edad Yo empecé a conocerla, a estudiar conmigo. Estudiamos la facultad, la muchacha la vamos, empezamos establecer así la común trabajo cuando empezó a hablar de Dios. Igual sola hiciste hablar de Dios. Igual sola hiciste hablar de tu experiencia, de, de tu vida, de ser tuvo, de se vivió. De, empecé a pensar algo y mi cama me decía, escucha, escucha escucha la palabra la la obedecí kutala nadie que ladianaigan ay, lleva matata tu estás enséñame muéstrame el gusto de Dios y no sabe más de él cada día te aprecias tú cada día te enamorado de Dios yo realmente tengo una vida difícil estaba, estaba de bajo que no tenía un lugar, tenía un lugar de prisión. Siempre estaba enterrada, siempre me de el estudio. Y mucho, mucho. Y ahora yo madre firme, valiente porque Dios está conmigo, porque Dios me ha dado muchas cosas. Me ha permitido la oportunidad de estar tanto amigo, me ha demostrado que lo amigos hay que antes se puede aceptar tal como están, como tal. Entonces que Dios es la vida, el camino y la verdad. Por eso te digo que mi camino es la vida de Dios. Mi verdad es la verdad de Dios. Mi vida es la vida de Dios. Gracias. Ahora es el turno de mi amigo Pablo. Él es un coordinador de San Cristóbal que reside en Maracaibo con su familia él se ha multiplicado en dos años de la siguiente manera. Pablo disipula a Javier. Mientras que hacen vida en la universidad, Raquel le compartió su fe a Andrés. Y es así como Andrés ahora es un seguidor de Cristo y Javier lo está disipulando mi nombre es Andrés Balbuena. Eh, conocí de Cristo mediante una compañera de clases de la Universidad de Maracaibo en la UNICA que me enseñó de Cristo, me hizo acercarme más a Él. Eh, sí creía en Él, pero estaba sumamente alejado. Después conocí a Pablo. Eh, Pablo me habló también, me dio muchos ánimos, mucha fuerza, me decía que tuviera ánimo. Me dijo que iba a haber un congreso que aprovechara para poder unirme con Cristo y bueno, me sentía un poco deprimido porque no pude levantar las finanzas posibles, pero él me dijo que tuviera fe, fe, le oré demasiado a Dios, a Cristo y un momento en la tarde me llaman y me dicen, oye, ya tenemos todo pagado, el pasaje, todo, y yo dije como que no puede ser, en serio, me sentí sumamente feliz. A la final llegué aquí a este congreso y fue espectacular y dije, Diosito, haz conmigo lo que quieras, soy tuyo, haz los planes que tengas que hacer conmigo, porque sé que tus planes y tus pruebas son, son intachables, verdaderamente tú sabes qué hacer conmigo. Hice muchos compañeros, compartí cosas que sentía, cosas que sentía que tenía que contar a otras personas porque me sentía muy agobiado, me ayudaron, me aconsejaron, hablé de Cristo, que sorprendente cada forma de ver a Cristo y a Dios de cada persona y fue muy hermoso. Y lo más hermoso a la final fue que sentí un llamado profundo en el último día del Congreso, que era el bautizarme en el cristianismo. Este me sentí muy bien.